voulez Kuleleshere. Ne fani bati ne me di me di Jesus. Vous abla blanola. abla Ablanyola. Si tu te lèves, il va, mourir. Non, non, non. Non, n'avez pas marcher Vous Marcher arrière, tata. Ah,